が平野になってまた確実に吐いて遊びたいんで泣いて歌って踊りまってほらかしがましいほど生きてみるぜ去ってしまった今に泣いたみんな胸忘れ浮き立える瓶で置いてしまって砕け散った夢も何もかも忘れ去るの図鑑瓶が心の隙間に不格好にあれもこれも並べて摩天楼とかすまですんだら崩れ去るだけ123で咲いて散る人生が今だ かしら待っていたって変わらないな考えてるだけじゃ伝わらないなどうなったって構わないさ」「もう失うもんなど何もない生きる理由も生まれた意味も何にもないけどそれでもいいか酸いも甘いも不安も切なも全てを歌にしろ」 1、2の3で全部忘れ去っていたわ